नमस्कार दोस्तों वैदिक पंचकव्य यूट्यूब चैनल पर मैं अर्चना आप सभी का स्वागत करती हूँ दोस्तों बढ़ती उम्र के साथ हमारे अलग अलग प्रॉब्लम्स भी बढ़ने लगते हैं जैसे कई लोगों को skin problem acne problem pimple problem black heads की प्रॉब्लम या फिर hair fall problem hair dry होना थिन होना या फिर घुटनों में दर्द होना ये सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं और बहुत बार हमें ये होता है कि हम बाहरी दवाइयाँ एलोपैथी की दवाइयाँ लेने से अच्छा है हम घर में ही घर पे ही कुछ उपाय करें जो आयुर्वेदिक हो नेचुरल हो जिससे हमें साइड इफेक्ट भी ना हो और रिजल्ट भी जल्दी मिले तो दोस्तों बहुत बार होता है कि घरेलू नुस्खा कोई भी बनाना हो तो हमें दस चीज़ें इकट्ठा करनी पड़ती है ये लाओ वो लाओ दस चीज़ें इकट्ठा करो फिर उसे उस रेमेडी को बनाओ और ज़्यादातर घर घर के उपायों में क्या होता है कि वो हमें फ्रेशली प्रिपेयर करने पड़ते हैं क्योंकि ज़्यादातर होम रेमेडीज जो होती हैं वो ज़्यादा दिन तक हम प्रिजर्व नहीं करके रख सकते तो आज आप सबके लिए मैं एक ऐसा ही सिंपल सा नुस्खा लाई हूँ आज मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताने वाली हूँ जो आपके इन सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी होगा और आपको दिन में सिर्फ एक से दो मिनट आप इसके लिए देने पड़ेंगे तो दोस्तों आज हम जानने वाले हैं नाभि में जो तेल या फिर घी ये जो चीज़ें इत्यादि चीज़ें जो डाली जाती है वो किस प्रकार से डाली जानी चाहिए और इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं तो चलिए शुरू करते हैं हमारे वीडियो के लिए दोस्तों नाभि जो होती है वो हमारे शरीर का हमारे बॉडी का सेंटर पॉइंट होती है हमारे शरीर में कुल बहत्तर हज़ार वेंस होती है बहत्तर हज़ार कोशिकाएँ होती है जो नाभि से ही शुरू होती है और शरीर के अलग अलग हिस्सों तक जाती है तो शरीर के किसी भी हिस्से में प्रॉब्लम क्यों ना हो वो कहीं ना कहीं हमारे नाभि से जुड़ा हुआ होता है और हमारे कई सारे प्रॉब्लम्स सिंपल से लेके कॉम्प्लिकेटेड तक जैसे हेयर फॉल स्किन प्रॉब्लम्स हो हेयर प्रॉब्लम्स हो या फिर बोन के प्रॉब्लम्स हो और और भी कई सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनका सॉल्यूशन नाभि में एक दो से तीन बूंद तेल या फिर घी डालने से ही मिल जाता है और आज मैं आपको बताऊंगी कि आपकी किस प्रॉब्लम के लिए आपको नाभि में कौन सा तेल डालना चाहिए किस प्रकार से उसे डालना चाहिए तो दोस्तों आपको शायद कल्पना नहीं होगी पर नाभि हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और ऐसा क्यों वो मैं आपको बताती हूँ क्योंकि जब भी कोई बच्चा माँ के पेट में जब तैयार हो रहा होता है जब बच्चे बच्चा बच्चे का शरीर तैयार हो रहा होता है तो उसकी शुरुआत जो होती है वो उसके नाभि से ही होती है बच्चे की नाभि जो होती है वो माँ के नाल से कनेक्टेड होती है फिर उस नाभि से बाकी शरीर की डेवलपमेंट शुरू होती है फिर बाद में बा, बाकी बच्चे के ऑर्गन्स डेवलप होना शुरू शुरू होती है तो सबसे पहले क्या बनता है बच्चे की नाभि बनती है और इसी नाभि से जुड़ी हुई होती है हमारी बहत्तर हज़ार वेंस आपने सुना भी होगा कि कि आदमी मरने के बाद दो से तीन घंटे तक तो उसकी नाभि जो होती है वो हिस्सा गर्म होता है पूरा शरीर भले ही ठंडा पड़ जाए पर नाभि का जो हिस्सा होता है वो गर्म होता है तो दोस्तों नाभि आपके शरीर का वो हिस्सा यहाँ से आपकी लाइफ की आपके जीवन की शुरुआत होती है it is the beginning of your life और दोस्तों पुराने ज़माने जिस जिस प्रकार नाड़ी चेक करके हमारे जो वैद्य होते थे हमारे जो ऋषिमुनि होते हैं वो नाड़ी चेक करके किसी भी बीमारी का हल बता देते थे किसी किसी भी बीमारी के बारे में जान लेते थे उसी प्रकार नाड़ी चिकित्सा की तरह ही नाभि चिकित्सा भी हुआ करती थी और हमारे ऋषि मुनि थे ऋषि मुनि जो थे हमारे वैद्य जो थे उन्होंने नाभि चिकित्सा की मदद से कई सारे रोगों का हल भी ढूंढ लिया था कई सारे रोगों का इलाज भी उन्होंने ढूंढ लिया था पर जैसे जैसे हमारे देश पर अलग अलग राज्यों में अलग राज्यों ने अलग अलग मुल्कों ने आक्रमण किया वैसे वैसे हमारी जो संस्कृति थी हमारी जो नाड़ी चिकित्सा नाभि चिकित्सा का जो विज्ञान था वो ख़त्म होता चला गया तो स्पेशली अंग्रेज़ों ने जब हमारे देश पर आक्रमण किया था तो वो चाहते थे कि हम उनकी चिकित्सा पद्धति जो है उसे अपनाएं एलोपैथी को हम फॉलो कर फॉलो करें हमारी चिकित्सा पद्धति को छोड़कर दोस्तों नाभि चिकित्सा के बारे में आपने शायद सुना नहीं होगा पर नाभि चिकित्सा जो होती है मतलब ना नाभि को देख कर नाभि की चिकित्सा करके ही हमारे शरीर में कितने कौन कौन से रोग है क्या क्या रोग है उनसे उनके क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं ये सारी चीज़ें हमारे वैद्य बता देते थे रोज़ नाभि में तेल डालना या फिर घी डालना ये जो प्रोसेस है ये कहीं ना कहीं नाभि चिकित्सा का ही एक पार्ट पार्ट है तो आइए जानते हैं कि अलग अलग रोगों में आप हमारे अलग अलग प्रॉब्लम्स में हमें नाभि में कौन सा तेल डालना है या फिर क्या चीज़ें डालनी है जिससे हमें हमारे शरीर हमारे प्रॉब्लम्स में रिलीफ मिले तो फर्स्ट दोस्तों अगर आपको बालों की समस्या है जैसे बाल झड़ना बाल टूटना बहुत पतले बाल होना या फिर बाल बहुत जल्दी पक जाना ऐसी कोई समस्या से आप जूझ रहे हैं तो आप हर रोज़ रात को सोने से पहले दो से तीन बूंद नारियल तेल की आपने नाभि में डालें उसको हल्के अपने हल्के हल्के हाथों से उसको मसाज करें सपोज़ ये आपकी नाभि है तो उसे एंटी वाइज और वाइज दोनों तरफ से उसे थोड़ा हल्के हल्के हाथों से मसाज करें तो दोस्तों याद रहे ये जो नारियल तेल आप यूज़ करेंगे वो प्योर फॉर्म में हो अगर कच्चे घानी से आपको निकाला हुआ मिल जाए कोल्ड प्रेस ऑयल आपको मिल जाए फिल्टर्ड ऑयल मिल जाए तो बहुत अच्छा है रिफाइंड ऑयल आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करना है जो मार्केट में कॉस्मेटिक्स कि कॉस्मेटिक्स के शॉप में जो नारियल तेल मिलता है वो आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करना है क्योंकि हो सकता है उस तेल का आपको फ़ायदा तो कुछ नहीं हो पर नुकसान वो आपको कर सकता है क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल्स मिलाए हुए होते हैं दोस्तों नाभि में जब हम तेल डालते हैं तब क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे नाभि से बहत्तर हज़ार वेंस कनेक्टेड होती है हमारे शरीर की और हमारे शरीर के किस वैन को उसकी ज़रूरत जिस जिस भी वैन को उसकी ज़रूरत होती है उस तेल की वो अपने आप उस तेल को एब्जॉर्ब कर लेती है और रिक्वायर्ड हिस्से में उसे पहुंचा देती है खुद तो आपको बालों की समस्या है अपने नाभि में नारियल तेल डालेंगे तो अपने आप वो जो वैन होती है जो बालों की तरफ जाती है वो वैन उस नारियल तेल को ऑब्जॉर्व कर लेगी और आपके बालों की समस्या से आपको ईजाद मिल जाएगा और दोस्तों जब भी हम घरेलू नुस्खे अपनाते हैं जब भी हम बाहरी उपाय अपनाते हैं तो बाहरी उपायों से हमें उस समस्या से छुटकारा मिलने में जितना समय लगता है उससे कम समय में नाभि नाभि में तेल डालने से आपको फ़र्क मिलता है कई लोगों को तो मैंने देखा है एक से दो दिन में ही अपनी समस्या से ईजाद मिल जाता है दोस्तों अगर आपको स्किन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है जैसे पिंपल एक्ने या फिर ब्लैक हेड्स या फिर स्किन पर काले धब्बे हैं स्किन रिलेटेड कोई एलर्जी है ऐसी कोई भी स्किन रिलेटेड अगर आपकी समस्या है तो आपने क्या करना है रात को सोने से पहले दो से तीन बूंदे नीम के तेल की अपने नाभि में डालनी है और उसे हल्के हाथों से नाभि के आजू बाजू नाजू नाभि के इर्द गिर्द एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हल्के हाथों से मसाज करनी है दोस्तों नीम जो होता है उसमें बहुत अच्छी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है तो नीम का तेल जब हम ऊपर से हमारे स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं तब वो जितना इफेक्ट देती है जितना जल जितना इजीली इफेक्ट नहीं दे पाती है उतना इजीली और इतना जल्दी इफेक्ट नाभि में नीम के तेल डालने से आपको मिलता है नेक्स्ट है बादाम का तेल दोस्तों बादाम का तेल नाभि में डालने के बहुत सारे फ़ायदे हैं वो आपकी स्किन के लिए आपके हेयर के लिए तो अच्छा है ही आपकी स्किन इससे ग्लो करेगी स्किन में निखार आएगा स्किन सॉफ्ट हो जाएगी अगर आपकी स्किन में ड्राइनेस है फटी हुई है तो वो भी सॉफ्ट हो जाएगी प्लस इसका बहुत अच्छा एक बेनिफिट मैं आपको बताती हूँ बादाम का तेल जो होता है जो बच्चे पढ़ाई करते हैं जो अभी छोटे हैं पढ़ने की उम्र में है ऐसे बच्चों को हर रोज़ अपने नाभि में दो से तीन बूंदे बादाम के तेल की ज़रूर डालनी चाहिए क्योंकि इससे उनकी मेमोरी शार्प होती है उनकी याददाश्त बढ़ने में मदद होती है नेक्स्ट है सरसों का तेल दोस्तों जिन लोगों को बहुत ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है जिनके होठ फट जाते हैं ठंडी में या फिर अदरवाइज भी बहुत बार बहुत लोगों के होठ फटे हुए होते हैं एड़िया फटी हुई होती है क्रैकल की बहुत लोगों को समस्या होती है तो ऐसे लोगों ने क्या करना है हर रोज़ रात को सोने से पहले अपने नाभि में दो से तीन बूंदे सरसों के तेल की डालनी है आप पाएंगे कम पाएंगे कि कम से कम समय में आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा दोस्तों नाभि में देसी गाय के घी डालने के भी बहुत बहुत सारे फ़ायदे हैं अगर आप देसी गाय के घी की जगह अगर पंचगव्य घृत डालते हैं तो वो उससे भी अच्छा है मैं तो कहूँगी सोने सोने पर सुहागा है दोस्तों देसी गाय के घी देसी गाय का घी अगर आप हर रोज़ नाभि में डालते हैं तो उससे आपके बॉडी को नरिशमेंट मिलती है आपके शरीर को पोषक तत्व मिलते हैं शरीर को नरिशमेंट मिलती है साथ ही साथ आपके स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है आपके बालों की ग्रोथ के लिए भी अच्छा है और आपके नरिशमेंट के लिए भी और आपके बोन्स की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है नेक्स्ट है तिल का तेल दोस्तों जिन्हें भी हाथों में दर्द है पैरों में दर्द है घुटनों में दर्द होता है एड़ियों में दर्द होता है जिनको बोन्स में दर्द है उन्होंने क्या करना है हर रोज़ रात को सोने से पहले दो से तीन बूंदे तिल के तेल की अपने नाभि में डालनी है और हल्के हाथों से उसे मसाज करना है दोस्तों तिल का तेल जो होता है वो हमारे बोन्स के लिए हमारे बोन्स के ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है और यही रीज़न है हम कि हम छोटे बच्चों को भी तिल के तेल की मसाज करते हैं तो दोस्तों जब हम तिल का तेल हम नाभि में डालते हैं तो वो हमारे बोन्स के ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही जल्दी इफेक्ट करता है नेक्स्ट नुस्खा है दोस्तों आपने कई कई बार यूट्यूब पे भी देखा होगा अगर किसी को बहुत ज़्यादा सर्दी है सर्दी खांसी कोल्ड हो जाता है बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है तो ऐसे में क्या करें रात को सोने से पहले एक कॉटन बॉल को अल्कोहल में भिगो कर उसे अपने नाभि पर रखें इससे आपको सर्दी में अपने कोल्ड में बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा दोस्तों अगला नुस्खा उन महिलाओं के लिए है जिन्हें पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा पेट दर्द होता है पीठ दर्द होता है बहुत ज़्यादा दर्द का सामना करना पड़ता है उन महिलाओं ने क्या करना है दोस्तों एक कॉटन बॉल लेके उसे ब्रांडी में भिगोना है और हर रोज़ रात को सोने से पहले अपने नाभि पर रखना है आप पाएंगे कि अपने पेट दर्द में पीरियड्स के दौरान जो पेट दर्द होता है उससे आपको काफ़ी हद तक रिलीज मिलेगा दोस्तों नाभि में तेल किस प्रकार से डालना है ये तो मैं पहले बता चुकी हूँ फिर भी मैं अभी ज़्यादा डिटेल में बताती हूँ सपोज़ ये आपकी नाभि है ये नाभि का ही पॉइंट एक्चुअली होता भी है तो सपोज़ ये आपकी नाभि है तो आप क्या करें जो भी तेल आपको डालना है तेल या फिर घी वो ड्रॉपर की सहायता से ले जिससे वो कहीं स्पिल होने के चांसेस नहीं होते हैं ड्रॉपर की सहायता से दो से तीन बूंदे नाभि में डाले और थोड़ी एक दो बूंदे नाभि के इर्द गिर्द भी डाले और फिर उससे एंटी क्लॉकवाइज मसाज करें और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी मसाज करें और जितनी बार आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे उतनी बार क्लॉकवाइज भी घुमाइए और हल्के हल्के हाथों से उसे बिल्कुल मसाज करना है दोस्तों नाभि में तेल और घी या फिर नाभि में ये जो चीज़ें डाली जाती है इनका रिजल्ट बाकी बाहरी उपायों से उपायों के कंपैरिजन बहुत जल्दी रिजल्ट करता है तो आप सब भी ये नुस्खे ज़रूर ट्राई कीजिए आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा यह हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है हमारा चैनल अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें साथ ही साथ नीचे दिए गए बेल आइकॉन को भी दबाएं जिससे कि हमारे नए नए और लेटेस्ट वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद